Guapo, a boca alafu mazungu ya tasbihi, yani moto ukimjaa sana kwa hiyo unalifunga eh, la stimu hivi Jamaica hii ndio kuna kitu hivi mzee mizigo hii sasa, sio matibabu ndani ya nyumba. Rasta Ah, <laughs> <laughs> Pamoja pamoja. Mimi bwana nimerejea kwa Gaddafi bwana. Muda wangu bwana. You lose the one. Hapa time man. Mafundisha hivyo wewe. Mimi tunazo zangu. Anakuona. Baba. Huyo ni Jay huyo. Wewe Jay. Jay. Вдруг посумая папа. Наш мечта гасся до вас? Помогя, помогя. Maisha ndio haya, tuko pamoja kabisa, nafurahia kuwa Mkenya. Ja, so. Voglio chiedermi con le colle. Eh, con le colle, vale.